La Yandi, elle vient de Yandi. <laughs> non, je rigole. Alors, je dirais plutôt, euh, cette technique-là, vraiment, euh, je vais être très franc avec vous. Vous savez, euh, des fois, quand on tombe à l'entraînement, moi, personnellement, quand je tombais, quand je rentrais à la maison, ça me travaille encore dans la tête. Il y en a beaucoup qui ne le disent pas, mais je suis sûr que j'ai plein de mes, de mes amis, parce qu'on cachait un peu. Hein, nos, nos, craintes et puis, puis les gamelles qu'on a, qu a, pris aussi, ce que l'effet que ça faisait sur nous. Mais moi, j'étais plutôt du genre, j'en prends une, j'essaie de comprendre. Et euh, ça allait faire peut-être plaisir à un, monsieur qui s'appelait euh, Alexandre Bordorieux, qui était très très physique à l'entraînement et qui a commencé à connaître mon judo parce qu'on se connaissait depuis, très jeune. Et puis un jour, euh, il fait une sorte de réaction que j'ai j'ai jamais compris. Et quand je suis tombé, mais j'ai eu une de ces douleurs à la tête. Oh là là, je peux vous dire que même les feralgons, ça ça passait pas. Hein. Donc du coup, j'essaie de comprendre. Et effectivement, euh, comme j'utilise ma tête, j'ai réussi à, pouvoir utiliser cette technique-là. Et je dirais encore une fois de plus, j'ai vu les bases par rapport à, ce qu'il a fait sur moi et je l'ai modifié à ma façon. Et euh, cette technique-là m'a permis de gagner le tournoi de Paris, surtout mon duel contre euh, l'un de, mes rivales qui était très important, que c'était Jamel Boras, qui venait accrocher la jambe et il fallait absolument il euh, fallait absolument trouver autre chose parce que c'était impossible de pouvoir décrocher la jambe et il fallait, fallait, faire du yanzi. <laughs> Donc du coup, euh, euh, j'ai sorti cette technique-là et je dirais merci Alexandre et merci Jamel. Alors on va finir sur, sur une spéciale que beaucoup, beaucoup de gens ont appelée la Yanzi et qui m'a permis justement de pouvoir enflammer Coubertin. Euh, cette technique est en fait combinée, combinée. C'est pas qu'une seule technique, c'est combiné de, de Uranage, Kosoto, et voilà, ça fait un petit mélange. Euh, c'est exactement comme mon judo. C'est pas seulement sur l'attaque, c'est plusieurs mélanges autour. Voilà. Donc sur des gens qui viennent grands, qui viennent au-dessus vous envahir et venir accrocher la jambe, je cherche pas à décrocher la jambe, je cherche à lever et aller prendre mon point d'appui, enlever, aller faucher leur deuxième jambe sa jambe accrochée, je ne l'essaye pas de, la faucher ou même de la décrocher, parce que c'est là qu'il est fort. Je lève, et quand il est en l'air, il ne sait pas de quel côté je vais aller. Au lieu de venir, c'est de passer par euh, devant, je vais venir accrocher la deuxième jambe. Donc, j'allais dire que je viens vraiment prendre un, écart, un grand, écart pour venir chercher derrière. Et là, je pars en sorte que c'est un peu mélangé. Euh, ou euh, bah, on, l'appellera là dit, tout simplement. Voilà. Donc d'ici, paf, on vient, on vient chercher. Là, il accroche. Boum. Ça va Oh, t'inquiète. Coupe, coupe. <laughs> J'ai fait un coup. Oh Quand j'ai levé Jamel, le public déjà qui, criait, qui en fait un, bruit déjà, oh, oh, oh, et boum Juste à ce moment-là, j'ai les bras en l'air, juste comme ça. Et je dis, je parlais en même temps, je disais, c'est moi, je suis là, je suis le retour. Aujourd'hui, j'ai encore la chair de poule quand je regarde ça parce que je ne peux pas expliquer. Et je pense que si vous, les jeunes, vous pouvez connaître ça, c'est bah, faut faire le travail et puis euh, et vous verrez, peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de pouvoir discuter ça parce que ça ne se décrit pas, ça se sent.